Друзі, всім день добрий! Перед тим, як ми почнемо працювати, не забудьте поставити хвостик вверх або хвостик вниз. Сьогодні 20.02. У мене сьогодні днюха. Оцей прекрасний день, отакий сніжний, хороший день. І я народився. Появився отакий день водолага Стасян. Так що не забудьте поставити хвостик. Ну і починаємо крутити. О, диви, дві піанінки осталось. І починаємо крутити стіни. Я вже почав крутити. Пошліть вам покажу. І вирубили світ тільки що. Ми управлялись. Рубанули, нема світа. Ну і опять же, світа нема, ну для нас це не біда. Сейчас запустим дядю Гену. Мені дядя Гена треба тільки що подрізати по длині профлист. А так он я вже почав, крайки тіліпаються на ветру. І зараз вам хочу показати, як я це роблю и як я це крутю. Ну що, так все хорошо, в принципі. Ось, начало положене. Края я не кручу, бо делаю нахльост потом на ці края. І і закручую далі. Ось, одну волну я перекриваю. Отак. І закручую. І воно буде нормально. Е, Єдине одне, що погано, це те, що тонкуватий профліс я взяв на стіни, звісно. Треба було брати хоча б такий, як на этот. На кришу я брав 0,45, а цей тонше поганеньке. Ну, а що зробиш? Уже взяв і так, сума здорова тоді була. Я і так прийшлося трошки позичати, тому що там е, профліста я набрав з коньками, з торцевами, з саморезами, з усім більше, ніж на 100 тисяч гривень. Я ще навіть трошки позичав. Ну, понятно, що були б гроші, я взяв би товще профліс, краще. ну. Ну, що взяли, то взяли. Ну це опять же цей профліс тільки так. От вітра, від сніга, від дождя. А так от чого? Він більше ні на що не влияє. Внутрі ми будемо робити стінку снаружи. Е, ну, все я покажу потім. Що? Погоним, погоним прогони. Отак От получилось і пройшов день. Не клятий, не м'ятий. Зараз збираю переноску, збираю бруски, ну, інструмент пособираю. У мене там часть в вагоні, часть там. І будемо управлятися. Уже Сколько время? Сейчас даже вам скажу, сколько время. 4 часа. Сейчас пока ТС 5 часов будем управляться. И день закончился, грубо говоря. А так я именно решил сьогодні покрутить. І виходить першу половину дня був сніг і мокро було, ну що курточка аж промакала. І переобувся, тому що холодно, ноги замерзали. А друга половина більш Віка допомагала. Та й зараз вона відео знімає. Ліса переносили з вікою і листи ставили з вікою. А я ну, прикручував. Тобто ми вдвох ставимо листок леса выставляем, и я, шмаляю. Потом следующий, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, не спіша, потихеньку. Ну, зато ж видно результат хоч якийсь. А тут у мене е, оця часть треба бруски. У мене немає дерева. Ну, брус треба заказувати, купляти. Тому що ось сюди наверх треба брус і сюда ось надо тоже брус. Вот туда получается на ту стенку наверх, ну и на той фронтон повністю треба додати брус, а його немає. Це треба докупити і на цю стінку. І сьогодні був оце ж сніг, вітер як я й казав, наблюдав на коньончику. Треба ще поправити там, де ото потерчить. Не де, нічого, тобто там отлично. На коньку. Ну воно заміта з боків. Ну а так, в принципі, ну от уже вирисовується щось. А потім, як ми вже все заш'ємо, цю сторону і ту. Отакий от, от брусок. Ну я вже показував, ну покажу, може хто не зрозумів. Ось я кручу отак, сюди. Ось сюди. Раз, два, три, чотири. Ну, на цю висоту. І закріплю їх ще між собою, щоб цей брус із цим був, ну якісь сеті, сюди бруски вставлю. І тут обіш'ю, виходить, ось на цьому рівні. Да, на цьому рівні, десь буде метр метр п'ятдесят, метр шістдесят. Ось на цьому, мабуть, рівні. Отут ось покручу всі бруски і зашью плоским шифером. Тому що, ну що, ну от є стінка, і що з неї зробиш? Пшениці не насипиш, хай там якийсь метрик трошки більше, нічого не насипиш. ну воно ж таке. Від вітра, дождя, сніга. А шифер буде... Я навіть крутив кришу і думаю, як хорошо, що я купив ОБУшного шифера плоского, і в мене його хватить на весь об'єм ще навіть трошки останеться, тобто отлично. І так по периметру обшиємо, потім, ну то я буду показувати. Зараз поки докупити треба і далі дозашивати, Потому що, бачите, сніг летить, все летить, тобто тут е, ну, ще залітає все. А якщо зашиться, буде тут хорошо, чисто. Ну а потім розтане, вже не буде морозів. І е, все тут спланувати, вирівняти, завести піска, спланувати, мабуть, в оренду взяти вібротрамбовку, протрамбувати усе. Ну а тоді думати, що робити далі. Все поетапно, не зразу. Чого я роблю так постепенно? Тому що воно ж в деньги ще впирається. І я по своїм можливостям по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаюсь. Так само той же сарай, два роки робили здоров'я. Ну зробили ж, не спіша потихоньку. Не так, що лізти через себе. Ну а так уже там уверху в мене койде получились щельки нездорові. Ну я вже придумав, що я зроблю. Е, шальовку розпущу вдоль пополам, ну, в мене її багатенько. І туди понабиваю, прямо так понад бокам, щоб ніде е, щелей не було. Ну а тут на торцах, я думаю, обіш'ю торець, а тоді внизу снаружи підішью типу, кришу, підшивку під кришу, з металу з обрізків. Заш'ю за цих же коричневых, тоненьких, та й все. і также я загнав первую техніку в ангар. Пожалуйста. Прошу любити и жаловать. Моя міні-фура. Я сюди трошки сніга надуло, ну нічого. Тут він і буде стояти, як не нужен. Уже все, колеса заїхали в ангар. Уже ангар обмитий. Так що, друзі, то такі діла. Вам всего самого наилучшего. Ну а мне що? А мне управиться хорошо. И отпраздновать. І відпразднувати. Всім пока.